no había grabado, pero bueno, ahora vamos a comer la Hot and Sour Fish Soup Flavor con dos ajíes, <laughs> muy picante y todavía no puedo abrirlo. Llevamos como medio minuto tratando de abrirla no, es que esto es lo que decíamos. Los envases chinos son muy, muy buenos. Muy buenos. Eso todos tienen prepicado para... Eh. Pero no. <laughs> sí, miren cómo funciona. Ya, pues. <laughs> bueno. Ya, ¿a qué huele? Primero. No tiene idea. <laughs> un olor adictivo, parece. pescado o no huele a como <laughs> casino. No sé si bueno el olor, ¿eh? No, no, sabría. <laughs> no, sé qué. está más chica? Ya, come, come una. <laughs> ya, qué. no, ya. No me ha picado. Me mm. Pero como que sabe pescado. <laughs> Tiene un ligero sabor a pescado, sí. pero no Pero no es nada.